Tuesday to everyone. I am Miss Giselle and welcome to another episode of our Kwentong ISSA. And today, we have a very special guest from our computer programming course. So, Leala, how old are you po? I am 19 years old. 19 years old and you're currently taking up computer programming. Opo. Okay. So, paano mo amin na uh, why computer programming in all of our courses here in ISSA? Kasi po, maraming ano, opportunity para sa IT. And also po, uh, during high school, yun yung ano, pinaka mataas yung score sa final exam ko. So, para sign ko yun, like, I should take some course related to computers po. So, you're into computers? Opo, IT, IT coding, coding. Po. And I've heard na nag-take ka rin ng ABIT. Opo. Okay. Opo. From, uh, ah, at the age of 19 years old, nag-aral ka na sa degree courses namin. Nagpa-enroll ka ng ABIT, Opo. tsaka computer programming. Opo. Okay. So, paano mo nalaman po yung ICSE, ma'am? Uh, po, maraming ano, uh, I heard from my titos and titas kasi po, hindi kaya yung parents ko is uh, to send me to the Philippines to study. So sabi daw, dito na lang ako kasi para mabilis na agad-agad may trabaho ko para tapos na yung bachelor's degree ko, tapos may short skills pa para like, for ano, for experience, ganun po. Tsaka yung opportunities Opo, andito na din. Opo, maraming opportunities. Tapos mabilis din kasi andito naman yung parents ko. So para wasta, ganun, ganun. <laughs> Mas maganda kasi um, kasama mo yung parents mo, nag-aaral ka through online sa ABIT natin. Tapos may ano ka pa, may actual class din nga sa computer programming. Opo, opo. Kasi pag IT, 'di ba, kailangan mo ng field. Opo. Gusto nila kung sa hardware ka ba, opo. sa programming. Okay. So um Kumusta naman? Kumusta naman yung pag-aaral sa computer programming? Masaya naman po. Of course, maraming ano, mahirap, konti mahirap, hindi ko maintindihan. Pero, syempre, yun yung challenge, di ba? Yes, yun yung so, challenge. Kaya nga, natanong ako sa instructor ko paano ito. Tapos, challenge I challenge myself, practice every day, Ganon. So, You're coming every day dito? hindi po. Three times a Three times a week. Ang cute-cute niya po magtagalog kasi dito siya <laughs> pinanganak. <laughs> Oo. So at least she's trying po na magtagalog. Oh, Opo. anyway, so um sa ano po yung masasabi niya sa environment, sa staff, sa class, kung meron po tayong I mean, ano po yung comments natin? Yung rate, kung, sakali i-rate mo siya from 10, ah, from 5 to 10, ganun. Apo, ah, uh, yung staff ko mabait, syempre. Yung instructor ko, sobrang mabait. At nagtatwak din. Minsan, chika kami. Mm-hmm. And then, yung ano, yung classmates ko, mabait din. Natunong ko sila kung paano ganito. And like, overall friendly po. Yung rank ko, 10. wow, 10. thank you naman sa 10. <laughs> anyway, so, ayun. What exactly did you like the most about your course or the ISSA? So, i-recommend mo ba to sa mga friends mo? Um, if ever? Yes. Opo, syempre. Especially sa mga friends ko, in, if they're interested in IT. And since, ano, mahilig ako sa ganyan, kaya nga, gusto ko talaga yun. And, like, uh, I have a big mind. Mm, yes. <laughs> so, like, uh -oh. I uh-uh. want to do something more. Something. Often. And yun nga. syempre, di ba, grab mo na yung opportunity na makakapagtapos ka ng college while nag nag-work na at the age of 19. Ayun, di ba? So, so, sobrang at malayo pa yung mararating mo. And thank you for choosing ICSA. Maraming maraming salamat. Ayan, so any last message po? Uh, to all those OFWs po or uh, hindi pa tapos yung college or want to take extra courses, kaya mo yan po. Maraming opportunities po dito as long as you're here and affordable, affordable naman po. So, join ICSA po. Thank you so much. Thank you so much. And uh, um, abangan po natin mga kababayan ang susunod natin na mm-hmm. episode dito sa kwentong ICSA. Maraming maraming salamat ulit sa iyo. Thank, Thank you. Bye-bye.